दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो पॉइंट में दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंजन कॉइन की जिसे हम ई एन जी कॉइन भी कहते हैं दोस्तों ये अभी तक काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा था तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उसकी हम बात करेंगे न्यू अपडेट आया है तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंजन कोइन की आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्कैम मत कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आप भी पूरे समझ में आए और आपको इससे प्रॉफिट मिले दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इस कोइन की दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप कि हम यहाँ से लेंगे इसको यहाँ से लेंगे देखिए यहाँ से जो इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन है ये कैसे किस तरह से ऊपर उठ रही है फिर नीचे गिर रही है फिर उसके बाद नीचे गिरी यहाँ से उठने के बाद अब दोस्तों यहाँ से इसने फिर पंप किया है और पिछले एक दो दिन से इसने यहाँ से पंप करने के बाद आप देखिए यहाँ से यहाँ से पंप करने के बाद ये देखिए ये कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रही है अब जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ जो चीज़ ऊपर की तरफ जाती है वो नीचे की तरफ भी आती है तो यहाँ इसने हल्का सा डंप लिया फिर इसने यहाँ पे एक बेस बनाया और ऊपर की तरफ ये मुड़ी फिर इसने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमाया फिर यहाँ से इसने डंप लिया नीचे की तरफ तो दोस्तों आपने यहाँ पे एक बात देखी होगी कि यहाँ पे इसने एक बेस बनाया था यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने एक बेस बनाया था बेस बना के ये अब ऊपर की तरफ उठी है यहाँ पे नीचे गिरी यहाँ से हल्का सा इसने एक बेस बनाया जहाँ से ये ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ बढ़ी साथ ही इसने यहाँ पे हल्का सा डंप भी लिया है थोड़ा ये नीचे गिरावट भी देखने को इसमें हमें मिली है तो सोच रहे होंगे कि इसमें जो अगला स्टेप है उसका क्या होने वाला है दोस्तों इसका अगला स्टेप जहाँ तक यकीन है वो ग्रीन होने वाला है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब ये रेड स्टेप आया उसके बाद हल्का ग्रीन आया है तो यहाँ कोई ज़्यादा वो खास नहीं दिख रहा है जिससे कि आशा लग रही है कि ऊपर की तरफ जाने की कगार पे है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप संभल के एंट्री लीजिएगा जिन्होंने एंट्री ले रखी है वो भी सावधान रहिएगा अगर इसका नेक्स्ट स्टेप ग्रीन आता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी अगर इसका नेक्स्ट स्टेप रेड आता है तो ये नीचे की तरफ जाने की कगार पे है तो ये ऊपर की तरफ अभी बहुत कम आसार है जाने की जबकि ये नीचे की तरफ ज़्यादा आसार कर रही है ये इस एंगल जो इसका बन रहा है यहाँ से आप देखिए ये एंगल बन रहा है इसका नीचे की तरफ आने का तो एंगल के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसके जो के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसके जो आसार बन रहे हैं कि वो नीचे आने के बनने हैं लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हो सकता जो ये डिसाइड करेगा उसका नेक्स्ट स्टेप करेगा इस स्टेप पे हम ध्यान दे के रखेंगे अपना पूरा फोकस हमें इस स्टेप पे लगाना होगा अगर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस रेड जो लाइन है हल्की सी लाइन बन रही है इस रेड लाइन के ऊपर बनता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी लेकिन हल्का सा भी अगर जो यहाँ पे इसके चांस बन रहे हो ज़्यादातर चांस इसके नीचे गिरने के बन रहे हैं तो जिन्होंने यहाँ पे ऊपर पे एंट्री ले रखी है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है वो यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके रखें जैसे वो इन्वेस्टिंग को यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो उनको यहाँ पर हो सकता है अगला स्टेप जब इसका ऊपर की तरफ बढ़े तो उनको यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इतनी जल्दी आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जो न्यू अपडेट हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से इंजन कोइन नीचे की तरफ रुक कर सकता है तो अब आप इस पर ध्यान दे के रखेंगे और अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए स्वस्थ रहिए और दोस्तों मैंने देखा पिछली वीडियो में किसी ने रॉन्ग कमेंट मेरे को किया था तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति या उसकी उम्र ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता दोस्तों मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको बस एक न्यू अपडेट दे रहा था ठीक है चलो उन महाशय ने मुझे जो भी कहा वो उनकी मर्जी हम तो खुश हैं उन्हें कहने दीजिए जो कहते हैं दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद